Dobra, jestem z Fintech Promo, oczywiście. Dobra, jest, i teraz jestem z powrotem, ale już zaraz jest 50 groszy. Tak. No i będziemy jeszcze graliśmy w fazę komórki. Ciężko grać w spore. Sporo to panią sterunkę. Tak, tak. Tak od razu zbudowałem w sklep. Zostawię trochę skórek. No i właśnie, tak, to jest właśnie spore. Dobra, odcinek ze spore, to już będzie ten. O, no, no właśnie tak jest. Nie robię ha. Dobra. Mam nowy level, zbijam go, mam nowy level. O, ja cię wygonię. Czekaj, wygonię. Dobra, robię z powrotem, wrócę do was z powrotem. Kiedy jeszcze wstać Dobra, jestem w przerwie. Inokulacja, No, jak to kolarz powiedział. No i patrzcie, no i proszę. No i przerwi naszą piękną kureczkę. że zielona od razu, nie będzie zielona. No. No, to Joj. profesor załatwiła mnie odblokuje kolejny elemencik. Odblokujemy nowy elemencik i to jest, powinien być odwrócizną. Mam nawet, patrzcie, kolejny elemencik. Potrzebuję tylko jeszcze dwóch elementów, żeby ten się z warzywnym myszką i znęczam elementami. No, czyli no jest, przyjąłkę. Elektryczność jeszcze wstępna? Nie jest Zdecydowanie. Okej. Okay. Dobra, już niestety padliśmy. Tu, tu, tu. Dobra. Dobra, urośliśmy, no i patrzcie, tak jesteśmy wielcy. Na chwilę pojawiły się komórki. I wiele, wiele będzie do trąba. W ogóle, to skojarzę. Trąba. O, jest kotletnika. Tak. Co to takiego? Mam. Unieść kolejny elemencik. Jeszcze jeden tylko potrzebuję. Nie. Dobra. To jest takie kryzykole też. A, ładne kolce. Dobra. Widzimy się przy kolejnej akcji. No, elo, elo. Kupowaliśmy kolejny element. Kupowałem kolejny element, czyli elektrycznościowe kupa zrobimy pauzę i zaczynamy z procesowa. Dobra, jestem po przerwie. Tak, krótka przerwa. Zobaczmy taki pokazały pokój. Ja sobie w kolejnym kolejnym. Nie, no z jednym nie raz. Ej, no to zrobiliśmy kolejny odcinek. Tak, tak robię przerwy i będziemy się widzieć jak blisko. Edo Mali Challenge Time, Edo! I piszcie w komentarzu, jaki mi się przydało zrobić challenge, jakiś gry. A, właśnie starości. Dobra. Tak, patrzcie. Z tego są, z czego są planisty, właśnie z tych wybierzcie jakiś na challenge. Dobra, widzimy się za chwilę. Patrzcie, jestem jeszcze większy, jej! I to ja ciebie z nim. Dobra, będziemy. Wychodzimy na ląda, czyli... O, nie co Lecimy na mięsko. Dobra, lecimy. A mózg. Tak, gratulacje. Musimy się za chwilę... Wychodzimy na ląd! Wychodzimy na ląd, moi mini! Tak, wychodzimy na ląd. Ja już chwilę, że muszę dostać tworka. Tylko tam nóżki. Dobra, no to, to dzisiaj koniec z takim pięknym akcentem. Żegna się z wami. 60 groszy i widzimy się w kolejnym odcinku z Paczystwo No To siemaneczko!